其实我今天过得还不错。I say don't worry about me, baby。过去的烦恼就像一阵风，不就是一点困扰，有一点争吵。我想我还有大把的时间，顶多就睡不着觉，也不再重要。I promise that I'm going on my way。好的，坏的都是对的安排，全部都带着，才能够感觉存在。经历过失败，But I don't really care that。 坚持，我相信，我相信我的未来。你真的不用太担心我，谁也活了这么久都没有摔过。这次的海浪 on my label，没有什么低谷能够让我一直 stay low。Round around, round around, I will never be the same man. Round around, round around, even though I be in the same shit. Round around, round around, I will never be the same man. one in beat the same shit Don't worry about me, baby。其实我今年过得还不错。uh, I say, don't worry about me, baby。过去的烦恼就像一阵风，不就是一点困扰，有一点争吵。我想我还有大把的时间，顶多就睡不着觉也不再重要。I promise I'm going on my way。uh, yeah. 有再烦恼怎么避免？ 像个奇迹，real 都不成的 real。Get away, get away, get away. This trouble wasn't done by my friend. That's real. Right away, right away, right away. 都早就说过，早想到底特大悲。Round and round, round and round. I'll never be the same man. Round and round, round and round. Even though I be in the same shit. Round and round, round and round. I'll never be the same man. Round and round, round and round Even though I'd be in the same shit Don't worry about me baby 其实我今天过得还不错、oh, I say don't worry about me baby 过去的烦恼就像一阵风、oh, 不就是一点困扰，有一点争吵我想我还有大把的时间、uh, 顶多就睡不着觉，也不再重要 I promise that I'm going on my way、uh, yeah